қазақ елі мен әбдіманапов мейірхан сапақұлы ә, бүгін шұғыл түрде эфирге ә, шығып отырмын әшейінде жұмыстан шықпайтын бұл өте шұғыл болғандықтан шығып отырмын осыдан 30-40 минут бұрын маған медеу аудандық ә, полициясынан Э, екі полиция қызметкері келді біреусі құжатын көрсетті қазір есімде қалған жоқ бірақ ол маңызды емес олардың негізгі маған қоятын э, э, не үшін келдіңдер дегенге сен ана бірінші сәуір күні заңсыз ұйымның заңсыз жиналысына қатысыпсың дейді ә, соған ә, хаттама толтыруымыз керек дейді ол ана халық парламентін айтып отыр ғой халық парламентінің мен мүшесімін ә, содан кейін мен айттым па, нелерін повесткаларың қайда десем ешқандай ненің хаттамаға повестканың керек жоқ деп соғат. болмаса мен тек қана сенбі күні босаймын сонда барам десем сол полиция медеу аудандық полициясынан келген екен хаттама толтырамыз деп оларды мен қайтарып жібердім келіспеймін деп қол қой дейді ештемесіне қол қоймаймын сендер Э, ондай келуге ешқандай э, жөндерің жоқ хақыларың да жоқ мен ана жинал ол э, халық парламенті ол жиналыс дедім а жиналысқа мен қатысам ба қатыспайын ба сөз сөйлеймін ба сөйлемеймін ба ешкімнің шаруасы жоқ ә, медеу аудандық полициясының болсын алматы қалалық полиция департаментінің прокуратураның ешқайсысының шаруасы жоқ деп Э, сыпайы түрде шығарып салу мәжбүр болдым сонымен енді бұл ә, негізгі мәселе бұлар енді э, қудалау оған дейін мына 9 сәуірде митингі болғанын білесіздер сонда көптеген ә, белсенділерді сөз сөйлеген соны ұйымдастырғандарға ә, алдын қамап артын 15 тәулік пен э, 25 тәулікке дейін қамап тастады э, және де айыппұлды 30 айлық көрсеткіштен елуге ге дейін айыппұл салып бұның бәрі заңсыз осының заңсыздығын э, мен білгендіктен осының бәрінің ана шетінен полицияның немесе прокурор сотта айыптай бергенше мен тізбегін іздедім бұл қай жаққа дейін барады сонда негізгі нұсқау қаулы алматы қаласының әкімі ерболат досаевтан түскен ерболат досаев қаулы шығарды соны полицияға аудандық полицияға аудандық прокуратура аудандық сотқа жіберілген бұл митингі заңсыз деп содан кейін осындай ә, бәріне айыппұлдармен қамаулар әкімшілік қамауға ә, не толтырып ана хаттама толтырып артынан прокурор оны қостап сот соттады шешім шығарды ал енді ол аз болғандай енді мына бірінші сәуірдегі жиналысқа да бірдеме шығармақ ойлары бар бұның бәрі сайып келгенде қайтадан ерболат досаевқа келіп тіреліп жатыр мен олардан тапшы деп сұрадым ғой сендердің не әкелерің құны бар десем бізге нұсқау түскенін олар да мойындап отыр қалалық әкімшіліктен сонымен жіптің ұшының бәрі сол ерболат досаевқа келіп тіреледі соны білгендіктен мен бесінші Э, мамыр күні э, Алматы қаласының прокуратурасы мен Алматы қалалық полиция департаментіна арыз жазған болатын Ерді болат Досаевты үстінен қылмыстық іс қозғау жөнінде оның ана заңсыз қаулы шығарылуы заңсыз нұсқау берілуі өз қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін одан кейін өзіне тиесілі емес ана құқықты пайдаланған үшін конституцияға қайшы қаулылар шығарып өздерінше заң шығарып конституция халықаралық конвенция адам құқы жөніндегі конвенцияны аяққа таптаған үшін осы жөнінде мен арызым бар оны жариялаған болатын сол менің арызым бәрі фейсбуктың парақшасында бар міне осылай болып жатыр мына кімдердің бәріне құлақ қағыс мына халық парламентінің қатысқан азаматтардың бәріне сіздерге де барулары мүмкін оның бәрін қайтарып жіберіңдер бұл бәрі заңсыз и және де мына полиция прокуратура емес тура ана соның қаулы шығарып бәріне нұсқау жіберіп жатқан ә, билікті асыра пайдаланып жүрген ерболат досаевтың үстінен қылмыстық іс қозғау жөнінде ә, сіздерде қолға алсаңыздар болады мен енді сол менің жазған арзым бойынша не болып жатыр екен деп ә, алматы қаласының прокуратурасына қоңырау соғып едім онда маған жауап берді ана хатшы болу керек ана көмекші қыз ол іс әметов жәнібек баймұханұлына тапсырылды деді содан білесіңдер деді оның телефон номері 265 05 07 265 05 07 әметов жәнібек баймұханұлы және де мен сол тіркеу талоны бірегей номері немесе уникальный э, номер талона дейді ғой соны 08980 абдуманапов мейірхан деп тапсырған болатын э, бірақ ә, жәнібек әметов жәнібек қоңырау бірнеше рет салдым көтермей жатыр және де неге де телефон соқтым алматы қаласының полиция департаментіне ондағылар да телефонды көтермей жатыр менің жазған арызым ана не болған жөнде, қандай ә, ә, дәрежеде екенін білейін десем олардан хабар жоқ ә, кім жәнібек әметов ол біледі себебі хатшы қыз бәрін сұрап алған болатын менің қандай не сұрап отырғанымды бірақ жауап бермей жатыр осылай енді қимылдайық мына заңсыздықты қа ә, тосқауыл қою керек ешқандай ә, билікті асыра пайдалануға ә, заңсыз билікті емденуге жол жоқ оған ешкімнің хақысы жоқ заңсыз билікті емдену ол ә, алматы қаласының әкімі тұрмақ президенттің де құзырында жоқ ә, біздің жиналысты кәдімгі қарапайым жиналысты заңсыз деп тануға оған хаттама толтыруға оның алдында бізге толтырған ана митингіні заңсыз деп танып оған хаттама толтырып сот шешімін шығаруға ешкім хақысы жоқ осы енді бәрінің есте ә, құлақ қағыс қылғаным қош сау болыңыздар таратыңыздар лайк қойыңыздар Música